بہس اپار شنگت نا زب ا شنگت مول موج بوے تو درواز گکہ لگ بھگ آج ساڑ نورات کنوش شیس پانچ نمت آج برہ وکری میرے بوز اپار نبر گزن آپ صحیح چک چک تو کار زبردست حملے دروازہ تک ہکن بہت راس گھر پتہ بہتر دراز یل کر ٹوپ یہ کت کر نٮ۪بر ترٛےٚ ژایہِ ادر زبردستی یہِ ماجہِ کت ژٕ کوٚت کرو یہِ دوٚپمَس ہے أمِس آسہِ پٔژھۍ ژھانٛڈان تہٕ ماج اوس نِکاب دِتھ تہٕ مےٚ مے یہِ بوے تو شور سانے میں کت کر ماج گو امی دبراہٹ دفعہ انہیں گانے سۭتۍ درٛایہِ أسۍ تہٕ درٛایہِ نٮ۪بَر تہٕ کَش کَتھ کَرٕنۍ تہٕ ہَنَس کھٔسۍ ژھۄپہٕ تہٕ درٛایہِ پَتہٕ گٔے کٲم صُبحَس پھُل گاش تہٕ موج پیٚیہِ زیادٕ دوٚپُن اَفضل کَتہِ دوٚپمَس ہے نیوٗ کال تہٕ دوٚپمَکھ أسۍ کَرو کَتھ لیکن جب دو دن گزر گئے اور محمد افضل کا کوئی پتہ نہیں چلا تو ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی کچھ مہینے گزرنے کے بعد باپ اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا انصاف کم سی کم روپیس انصاف لوگ میرے تارن میلان بہت وا میو تی ملان تی دن میں یہ بچہ اکوش میں صرف بچ میں باقی نوور نیے گئی خاندان تٹ آف کنٹرول مجھے خاندان ہسپتال دہل گئی اگر ہائی کورٹ آرڈر آڈر آس غریب سی خطر حقس من سے رجیکٹ تر بدلے مے ات وس الطاف صاحب تہ ڈی سی صاحب تم تہ کر میری کاروا کہین ninety two thousand six dated بانڈی پورہ سٹاٹ پتہ آو اور بیاکھ ڈی سی صاحب تم سے ناؤ کہین پتہ آو بیاکھ اس وانی صاحب کپوار تم تہ کر کہین پتہ آو بیاکھ شاہ فیصل صاحب کپوار تم تہ کر کہین آز اونک بیاکھ ڈی سی صاحب تہ ام کو رجیکٹ ہائی کورٹ آرڈر اگر فیصل صاحب کور مے آرڈر ہومینٹس رجیکٹ ہومینٹس گو ایچ آر سی انسٹی کو کات ام سی جی دیسا انصاف فیصل صبر کور کور مثال مگر یہ ہائی کورٹ کا میں دو ہزار چھ میں اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن نے محمد افضل کو مردہ قرار دیا لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بغیر ڈیڈ باڈی لیے ایسا فیصلہ کیسے ہوا میں اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن سے استدا کرتی ہوں کہ گمشدہ افراد کا پتہ لگائی اور نامعلوم بندوق برداروں کو سامنے لانے کی کوشش کرے میں انیسا حمید اندرکور سے کشمیر انہر کے لیے